Saluton, cae bonvenon al nove episodo. Hodio mi comencis la du nova in curso in pri interlinguistico cae pri esperanto, cae do mi decidis simpligi o mete la vivon al mi cae al aliai, do mi scribas afero in sur la blanca tabulo cae mi devis altigi o mete la la computilon por montri min. Ali casa sta stro mal por la studento e ciu ogni po vas vidi gin. Yes, vidi. Doc, ti ti as la utilo della libroi. Kai non mi instruas interlinguisti do la lerno libro <laughs> caro, anca essas utila por por ah, fisiche por ah, teni la computilon alta sed ja kai antaue mi usis la alien libron la enkondukon al interlingvistico en la angla. Do, la homoi estas interessatai, cae mi suficient contentas. Estas vere strange instrui tiel, sed cion fari. Do, restu cunni, cun meditu, cunni. Dankun. Saluton, kai bon venon alia novasam hofam meditu. Hodiau mi volas legi cae mediti cun vi sur El Tiro e il gazet articolo e la Esperantisto, quiu estis publicigita en la iaro 1800 naudec quin. Mi legos el pagio ducent dec tri. L'asperto montris che la estonta lingua internazia devas esti creita artefare, char, un flanque la mem amo de la popolo e neniam permessus, che lingvo de uno ia ein popolo farigiu dominanta. Cai flanche ciu è la existanta e lingvoi, chi è il cominiginta blinde cae sen controle, e estas tro malfacila por lernado. Sed, la lingvo artefarita tuscius nenies nazian fierezon, cae gi povas esti samtempe perfectigita gis la plei granda regulezzo, simplezzo cae facilezzo por lernado. Chiam Leibniz estis veninta al tiu convinco, che la stonta lingua internazia devas esti creita arte fare. Alla sama convinco venis anca o post Leibniz diversai pensuloi cae scienzuloi della sozio. Cae en anuna tempo tiun ci convincon havas ciui personoi occupigiantai ca interessigiantai e la problemo pri la lingua internazia. Carai ciui, citiu longa al tiro, en havas gravan argumenton ki un Zamenhof portas por pravigi la existon de Esperanto kaj generale de la ideo pri tutmonda artefarita lingvo. Sed efektive, ĉi tiu argumento pruvis tute rara laŭ la empiriaj datumoi kiuj venis post lia forpaso. Do, mi vere pensas ke kiu baso li povas diri ke la sperto montras tion char ancao antao la ecestigio de esperanto ca volapuco homo e usis nacia in linguo in kiel internacia in do sen plano evidente la alvoco de la gravezzo de leibniz kiu estis el vocita facte du foie ca est suffice rara en la retorica stilo de zamenhof alvoci gravulon por eh, pravigi sian ideon sian argumenton tio al voco la montras che zamenhof eh, pensas vere ie intellectura nivelo ca do ne tro ie real politica nivelo do bone mi instigas nin cum mediti pre tio punto cio estas sufice grava en la historio de esperanto Dankon provia attento gis morgao kai kielcian antawen sen fine